Thank you. Hai YouTube, saya Sean daripada Blaster Mania. Terima kasih sekali lagi uh, mengikuti channel kami. So hari ini memang ada unboxing lagi dan unboxnya item yang consider agak istimewa. Saya tunjuk sikit kotaknya. Ha ni ni ni. <laughs> So kotak ni dah biasa anda lihat, cuma uh, isi dia lain lah. Alright, apa model dia ni? Ha, ini dia. Okay, daripada brand 3DG. Kalau anda pernah tengok kotak ni memang sebelum ni pun ada 3DG G17 kan? Glock 17. So, hari ni pun kita ada Glock tetapi Glock kita hari ini adalah G34. Okey, kepada anda semua yang baru saja mengikuti channel Blaster Mania, so sekarang tekan button subscribe ya dengan butang loceng tu sekali lah. Tekan ya, tekan sekarang. Okey, dah tekan semua kan? Alright, jom kita lihat apa yang ada dalam box. Kalau box dia memang biasalah, memang sebiji sama dia menggunakan box yang sama ah. So isi dia lain. Ha, kita tengok Jeng jeng jeng. Ha, ha, ha, mula-mula dah nampak John. Hu, John Wick siapa tak kenal kan? Okay, nampak tak? Gel Blaster G34 fourth generation pistol. So ni memang gel blaster ah dan dia kata 18 tahun ke atas. Ha, 18 tahun. Ha, kalau anda bukan 18 tahun ke atas, anda boleh memilih untuk bereda sekarang juga ataupun boleh juga tonton tapi senyap senyaplah lah. Ha. Ah. Okay, ini uh, user menu. Kita lihat sikit user menu dia ada English, ada Mandarin. So dia ada tips, okey. Part-part dia macam mana nak jaga dia punya um, uh, gear ni kalau dia dah sangkut. Nah, kalau dah dapat nanti tengok-tengok lah. Tapi untuk pengetahuan anda memang G34 daripada 3DG ni. Ini first eh di Malaysia. Hanya ada ini je. Sebab ni adalah sampel daripada mereka. Orang lain rasa tak ada lah. Rasa memang tak ada lah. Okay, kita tengok apa yang ada. Memang sama seperti G17 sebelum ni ada gel ball. Okay. Dalam botol macam tabung uji. Ada cermin mata keselamatan yang agak cantik. Um, <clears throat> ini penting. Kena sentiasa pakai. <clears throat> Sorry, saya ah, patut sikit. <clears throat> Nak mati dah. <laughs> okay. Uh, so, ni... Uh, Cari mata keselamatan penting kena sentiasa memakai um, pada game ataupun di kawasan permainan dan tak lain tak bukan dia ada Mac. So Mac ni saya rasa sama lah dengan yang uh, G17 sebelum ini dan juga ada bateri satu dan di sini sebab ni ada sample set tidak diberikan uh, charger kalau yang set sebetul-betulnya memang diberi charger juga okey dan kita punya hero pada hari ini ha, G34 G34 ya. Kotak saya letak tepi So ini dia Daripada nylon Atas ni pun nylon uh, Cuma dalam dia memang bukan nylon lah ha. Dalam dia um, metal gear So ini nylon Metal gear ke? Eh bukan Tersilap pula model lain yang metal gear Ini tak tak tak Ini pun nylon lah Okay ha, cantik okay, daripada nylon lah so kita tengok sikit close up nampak tak ha, dia ada glock ada 34 gen 4 osher 9 darab 9 19 Ini ada logo glock lagi dan bawah ni pun ada logo glock Okay sebelah sini made in Austria glock di sini pun ada US parts dia punya series number lah Okay. Consider cantik perasaan di tangan agak hmm, berat sikit berbanding dengan G34 eh berbanding dengan G17 tersasul pula asyik so, sebab di sini panjang sikit Okay, jom kita uh, timbang sikit lepas tu kita ukur timbang dengan bateri 452 gram kalau panjang dia kalau panjang dia sampai sini 21 cm kalau sampai sini 23 ke 24 cm lah ok so mm, uh, saya masukkan bateri dan kita lihat lah memang reload gel ball dia di sini memang sama dengan sebelum ini ini anda kena tarik ni dulu ke bawah so sangkutkan kat sini baru reload gel ball dia lah so kalau nak masukkan bateri ni tolak ni ke bahagian belakang tolak dan keluarkan ha, so ni dia guna connector XT30 ah, connector XT30 so saya tak nak masuk-masukkan sini lah sebab nak test fire saja. alright so ha, dia lock ini release lock this. ok kalau saya tekan saja sambil tembak dia boleh uh, bertalu-talu lah Okay, trigger respon bagus, agak cantik. So memang menarik lah. Alright, saya rasa uh, sampai di sini saja. Kita pergi kepada close up. Selepas close up, kita pergi kepada FPS testing. Ok, so kita dah sampai di sini untuk FPS testing ya. Ini 3 d G34 kita Saya dah masukkan uh, gel ball Gel ball jenis matte Kerana dia lebih keras lah sesuai untuk EBB, GBB ya. EBB tu maksudnya electric uh, blowback lah Kalau GBB tu gas blowback lah Alright, so sekarang kita mulakan uh, Sekarang kosong ah. Dekat sikit uh, ah, okay. Alright, jom kita mulakan wow 200 198 202 203 204 Oh. Alright, habis tendang. Hebat lah. Dapat average lah. At least 200 lah ni. Nampak? Average 206. Setiap tembakan 200. 199 ke 210 paling tinggi 242 wah tak tersangka lah hebat pula Moibi dia punya slide ni panjang sikit berbanding dengan G17 sebelum ni that's why dia punya spring panjang sikit kuat sikit kot so memang perasaan di tangan consider ok walaupun dia nylon dan dapat average tembakan macam ni memang best lah alright kita jumpa di dalam alright So ini dia uh, 3DG kita yang G34. Memang anda impressive kan? Rasanya kagum lah dengan dia punya performance. So uh, trigger respond memang consider bagus sebab dia ada MOSFET. Lepas tu dia punya FPS memang tinggi seperti anda lihat. Average 200 lah FPS. So 200 FPS kalau anda tambah sikit uh, ah, mode sikit dia punya hopa ataupun inner barrel ni bagi dia lebih lurus straight memang ini dah consider best lah dan dia pakai bateri bukan pakai gas so jimat mudah dan juga mudah untuk maintain lah walaupun dia memang nylon tetapi color dia agak menarik lah kali ni sebab dia biru dengan hitam kan ha, dia punya slide ha, consider menarik lah dan dia punya uh, outer barrel ni memang daripada besi lah juga okay. So kepada anda yang uh, berminat untuk mendapatkan model ini anda bolehlah try PMPM kepada Sean ya. Sebab benda ni kita dapatkan sampel saja untuk lihat dia punya performance. Kita belum lagi betul-betul um, kata nak ambil model ni sebab dia ada MOQ yang agak tinggi. Kalau anda semua berminat kepada model yang ni try lah bagi tahu Sean lepas tu Sean akan try usahakan untuk dapatkan model ni untuk anda semua. Alright. Tapi kalau uh, permintaan kurang So kita sekarang tengok review sajalah. Okey kepada anda yang baru saja mengikuti channel kami jangan lupa untuk tekan button button button subscribe eh subscribe to free saja. Tekan button subscribe dengan button loceng di sebelah dia. Okey. Dan kalau tiada apa-apa terima kasih sekali lagi kerana sanggup uh, bersama kami di channel Blastermania dan kita jumpa lagi pada video akan datang. Saya Sean daripada Blastermania. Bye bye.